Eso significa preocuparse por alguien más allá de lo racional y querer que tengan todo lo que quieren, no importa cuánto te destruyan, es amor. Si vos me dejas, sé que de hacer cualquier cosa para recuperarte. Yo me muero. Prefiero morir mañana que vivir 100 años sin haberte conocido. Me di cuenta que, que sos lo único que quiero en esta vida, Manuel y mis ojos es solo para mirar tu cuerpo. Se lame toda la vida. <laughs> Se lame toda la vida, toda, toda la vida. Por fin vas a ser mía. Mía Luchi Sí, sí, celosa, sí, pliquiti, rabia, furia, ganas de encerrarte bajo siete candados. Celoso, ¿me puedes entender? Sí, sí, sí está muy bien, que, eh, está buenísimo. Vínculos sexoafectivos que no presuponen la propiedad de la gente que, compone esos vínculos, es decir, que no presupone la propiedad no solo de esa persona, sino ni de su vida, ni de sus sentimientos, ni de su deseo, mucho menos desde su cuerpo. Es como que empiezas a, a hilar limpio, a ver, bueno, a ver qué lazos mantengo y cuáles no. Y, así en busca de todas relaciones lo más sanas posibles. Tener un consenso con otra persona de lo que sea que decidan. Eh, si los dos deciden eh, estar eh, exclusivamente eh, las dos personas, eh, uno puede vivir de alguna forma el amor libre así. Tener en cuenta que en el futuro puede cambiar el, contrato digamos, que tenemos y que esté constantemente sujeto a revisión, que esté lo estemos hablando todo el tiempo. Que cuando había che, esto me pone incómoda, bueno, vamos a hablarlo, o sea, que se pueda hablar. Entonces, hablándolo, la relación puede tomar formas que capaz que ni siquiera conocemos en este momento, puede tomar indefinidas cantidades de formas si yo cambio la forma de entender el amor, ¿cambio la forma de sentirlo? Mi nombre es Lautaro Martín Maino. Mi nombre es Bárbara Mariscotti. Andrés Bertani. Ezequiel A los 19 años empecé con ciertas preguntas en torno a, a los supuestos del mundo. Lo primero que me hacía ruido era la idea de que la sexualidad tenía que compartirse con una única persona. Quería cambiar la forma en que me vinculaba, porque veía que mis vínculos eran hijos. no me hacían bien, no hacían bien a otras personas. A partir de ahí, después eh, fui derivando <laughs> o diviniendo mejor dicho, eh, en entender de que tampoco existen las relaciones monogámicas exclusivamente. Lo más simple y por ahí donde todos muchos empiezan es la pareja abierta. La idea es una pareja de dos personas ya constituida en el tiempo que decide abrir su relación. Como que esa apertura se empezó a dar un poco, un poco gradual y en ese sentido sí como que hubo un poco de restricciones y cosas que pedía que no y fue como evolucionando. No, nos enseñan a veces eh, otras relaciones de cómo amar. El amor quiere decir cuando una, una pareja, es decir, dos personas tienen vínculos sexuales y afectivos con otras personas más. Como que la gente se imagina una situación llena de claro, sexo todo Tal cual, que, nada que ver, digamos, <laughs> nada que ver. Como una especie de ideología mística. ¿eh? Exacto. Entonces se termina dando una red afectiva entre, por ejemplo, mi pareja, la pareja de mi pareja, mi otra pareja, la pareja de mi otra pareja. Y para denominar todo esto hemos inventado un nombre que se llama Metamor. Metamor es la pareja de mi pareja, que no es mi pareja. Yo decía, bueno, en la teoría como que está todo bárbaro, cuando, mm, cuando me empieza eh, a hablar, digamos, de, la relación que tenía con este chico, eh, era muy difícil. Al principio a mí me costaba un montón. Porque siempre están esos miedos, ¿no? De que si es en verdad que se puede amar a más de una persona, o si te están chamullando y te están usando simplemente para divertirse. Como uno se imagina que por ahí la otra pareja va a ser alguien eh, con el que vos estás compitiendo, alguien que eh, piensa eh, como mal de vos, como no sé cómo decirlo. Un rival. Claro, un rival. Uno tiene como ese, ese concepto de la otra persona. automáticamente lo, encasilla en una posición de, de enemigo directamente. sin darse la posibilidad de pensar que justamente si encima de una persona que ella decide estar, es porque evidentemente una persona que me cae bien. Y es así, es así, yo lo, conocí este chico y, nos llevamos re bien. Ver si realmente me querés o no en base a si te pones o no te pones celoso. Entonces, me hacían poner celoso, yo estaba mal, ah, entonces me querés. Y me hacían calmar. Y termina haciendo un juego que era bastante feo. Una persona la cual se basa en una relación posesiva, por demás, eh, que te dice, ay, porque eh, hace bien, si te cela te ama, yo no puedo. Una de las cosas que más le agradezco, digamos, al amor libre fue eso, poder deshacerme de, eh, eso, de los celos, que es algo que que yo sufrí muchísimo. Parece medio utópico a lo primero cuando uno lee, sí, bueno, no, no, vas a tener celos. No, sí, las celos las vas a tener, vas a aprender a manejarlo. El tema es cómo trabajas con esos celos. Y a partir de ahí fue como un ejercicio que me vino genial en torno a que, ah, estoy, estoy celando, estoy haciendo esto, pero esto está bueno, eh, esto corresponde a esa persona o mío y se siente muy bien poder ver, em, o sea, poder como verme desde afuera y, y decir que eh, qué bueno que ya no tenga que pasar por eso, digamos. A través del amor libre pude entender un poco los celos como proyecciones hacia afuera de inseguridades propias. Cuando rompes esa forma, empezás a hablar de todo. Digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Me pasa esto? La comunicación tiene que ser muy asertiva, porque como todo se da en el marco del consenso y el consentimiento, vos tenés que explicarle a toda la gente con la que te involucras eh, lo que querés, lo que buscás, cómo está constituido tu, tu situación amorosa. Yo me siento mucho más tranquila cuando hablamos las cosas, o sea, este, mira, me gusta esta persona, por qué tal cosa. Eh, voy a salir con él, o voy a salir con ella, no voy a hablar con otra persona, este, yo me, siento más tranquila cuando lo, podemos dialogar. Y los problemas a veces hay que charlarlo entre cinco y no entre dos. He tenido relaciones monogámicas desde la perspectiva del amor libre, como he tenido relaciones poliamorosas, si se puede decir. Eh, las monogámicas fueron muy lindas, al igual que las poliamorosas, pero esto de poder decidir, tener, poder decir, bueno, sí, yo eh, decido esto, pero lo decido bajo mis propias reglas y no por las que vienen de afuera. Una de las cosas que, más me atrae, digamos, de ella es saber que, ella es libre de hacer lo que ella quiere, digamos. Eh, eso es lo que a mí más me, eh, me gusta y saber, obviamente, que está consensuado, digamos, que ella eh, sabe que yo también soy libre de hacer lo que quiero. Saber que el otro se puede manejar en el resto de los aspectos de su vida eh, como genuinamente quiere, como le nace. Mis procesos están centrados en cómo yo me siento conmigo mismo. Y me siento re bien, me siento eh, mucho más estable emocionalmente. Y lo lindo se disfruta, igual de lindo, no se siente, no siento esa desesperación por ver a otra persona. La sensación de que nunca voy a tener que elegir entre, por ejemplo, que lo veo con mi ser querido, entre mi profesión y mi pareja, entre mi pareja y mis amigos, entre mis parejas. Sin esa carga de lo que no deberíamos estar haciendo, es simplemente ser, o sea, ser en otros aspectos igual. Si de algo tengo que estar feliz, o, me siento feliz, que puede brindar el amor libre como herramienta fundamental es la libertad de decidir. Te quiero libre y me quiero libre contigo.